Хай, Metalhead! Желает успехов тебе Макс Свехов. Мой ник на Metal форуме Фростер Warhol. Вот получил посылочку от ника Сэм80. Тут должен, должен быть Kingdom Come, In Your Face, Nightwish, Century Child и Therion Sirius B. Вот посылочка от с новой почты. Конечно, какая-то стрёмная посылка. Вот скотч тут как-то отклеился что-то. А, кстати, музыка играет это моя. Проект Voracle. Voracle. Та самая песня называется Dying Bird. Вышла на... Вот в этом месяце вышла на московском лейбле Cool Minis. Кстати, маленьким тиражом пока 10 штук только. Вот. Так, сейчас будем скрывать посылочку. Мое шоу каждую среду воскресенье на моем канале. Шоу. Шоу, шоу, шоу. Скрытие а посылок. Или отправ... Не, отправка посылок. То другое шоу. Открытие а посылок, да, вот. Ну, открывается я профессионал в открытии посылок. Вот сейчас скрываем. Скрываем, вы знаете, сейчас 5 часов утра, начало 6 -го. не терпелось уже открыть. Вчера получил, уже не терпелось это самое. А не запаковано хорошо, вроде бы. Сейчас проверим. Вот, вот еще такой типа тут Ну вот оно все тут есть. Вот. вот. Ну, конечно, запаковано, блин, мог бы что-то прокладки положить. Чтобы оно не потрескалось, ничего не побилось. Как бы все-таки... Ну это да, издание хорошее, Universal Music российское. коробки, вот коробка вроде целая. Тут как понятно, как и сказал, ну, полиграфия, конечно, чуть он помятая. Но, видите, чуть-чуть об этом ничего не сказал, к сожалению. Вот. диск целехонький, без царапин. Вот, коробка вроде целенькая. Ну вот. На это еще смотрели. С Лехоньки так. Теперь киндомкам посмотрим. Вот, что-то не, не терпелось уже это самое. Пускай посылку посмотреть, что там, что я так показалось, что-то болтается там все. Вот, это тоже отлично. Вот, дав давно этот альбомчик. Когда-то на балке мог купить, но вот что-то мне не понравилось это издание. А вот тут тоже полиграфия. Помятая, блин, какая-то. вот, что это такое? Помятая. И вот помятая. Об этом ничего не сказано в посте. Ну, кто ж так делает, блин, а? in your face. Вот. Этот здесь тоже идеальный. С ним все в порядке. А, название песен не помню. А ну да, все совпадает. Хороший альбомчик, классно, мне нравится. Вообще такая музычка нравится, может такую музычку играть, а? Переходить на такую. Барабанщиком выучусь и буду, может, такую музычку играть. Только где такую группу найти, чтобы такое исполняло. Свою создавать. <laughs> Так, о, и теперь вот Терион Сириус Б. B. Арендовский диск. 11 треков издание, ну, Авендовское, понятно ж, должно быть. Если комп Тут вроде диск целехонький, темный какой-то, блин. Ну, видно, что Авент, да. Блин, тоже делают так. Вот Авент написано. все эти самые там штрих-коды. Буклет тут, конечно, идеальный. Ну, тут чуть-чуть вот. Они немного потертый. Вот тут потертость какая-то, а вот тут что-то. Ну, по телефону хлопец, конечно, рассказывал много чего так хорошо, так позитивно все, но на самом деле... Э, на самом деле не все так хорошо, как а, оказалось. Вот. Вот буклет, какой буклет. Ну, в принципе, диски новые, да, буклеты, конечно, подгулявшие скажем так. Хотя заверил, что все идеально, все классно, все супер-пупер. Поэтому рекомендую вам металлюги уточнять у человека. У СМ-80 уже уточнять, уточнять, уточнять и уточнять, что он там продает. Сейчас. Сейчас мы проверим на свет. Что это такое? А, все, Это такой темный диск, блин, вообще. Айвент, да. Это не... Я думал, может, может это Мун там какой-нибудь. Диск, кстати, пыльный. Не ну, то слово. Ну, тут нормально вроде все. А вот тут вот ну, пыльный. Нахер пыльный, пыльный, и это вообще шибнул. Непонятно, что они у него там хранятся в этих, хранятся не в коробках, не понимаю. Как так можно вообще? Вот. О, теперь хоть похоже что-то на диск. Бегите сразу по этому на всякий случай. Ну вот все. Три диска. Вы, а ну, по, по деньгам поторговался вместо этот 70, 60, 60 получилось мне все это за 180. Все, всем пока-пока. Покупайте на Фростере, продавайте на Фростере. Рекомендую. Все, пока-пока.